يا بخت البلد بيكم حقيقي بقى يا بخت البلد بيكم ان شاء الله هتتعلموا وتتخرجوا وكل واحد فيكم هيمسك حته كبيره قوي قوي في بلده انا همسك حته قد كده انا حر بقى امسك الحته اللي على مزاجي